之前他就已经做出那个假娃娃机了，所以呢，接下来我们是一个国小老师的观点，来跟各位分享一下未来制造者时代的资讯教育，我们需要怎样培养我们的小朋友，好不好？掌声欢迎邱文正邱老师，谢谢。好，大家好，哎，有看卡通的，我们国小的嘛，哈。 slogan 一定要跟卡通有关系的，好，这个是巨人的晋级嘛，好，那我把它改编成桂 h 的晋级，那桂 h 刚刚各位都听过，好，它的呃这个用途，那我们呢可以把它跟硬体做结合，哈，那至于那个技术的部分我就不讲哈，因为刚很多人都讲过了，那等一下呢，因为我从花莲来也只有十五分钟了哈，所以要看影片的。 然后里面所有要介绍到影片的，请自行上 YouTube 找我的名字。好，那诶，通讯录啊，YouTube、我的 Facebook 都在上面。好，那就各位自己来哈。那我讲学生的部分的重点就好了。好，呃，我从两年前开始在学校上 Scratch 跟 Arduino 的结合，然后同时也玩 Makey Makey 还有微 o 那在我们学校，我们是花莲县第一所，到目前为止也是唯一一所有在玩 s c h 加 Arduino，哦，还有加其他开放式硬体的学校。那小朋友，好看这张图哈，呃，我们都知道国小中年级、中高年级的自然课就教过什么东西会导电，对不对？可是你有没有想过，你这一这一辈子有没有用过这样的知识？ 好像没有哦，可是我们在真正上课的时候啊，哎，这两个小朋友他手上拿的是厚纸板外面包铝箔纸，好，然后接到电脑上面，那两个刀子互碰的时候呢，就会发出锵锵锵的声音。这两把倚天剑跟屠龙刀是全国唯一可以带到学校的凶器， <laughs> 所以呢。 呃，因为很简单哈，就没有额外的什么感测器啊，什么电子电路都不用。但是呢，就透过这两把接到电脑里面去，接到 Arduino 里面去之后，他们可以玩出很丰富的运用。那在右手边那一边是用人体感测。好，那呃右下角那个图哈，这个是网络上日日本的一个产品，它就是呃就是那个很好很好玩的一个产品，各位可以在网络上搜寻一下哈。 好，那玩 Scratch Arduino 呢？除了小朋友可以做一些趣味的艺术的啊的创作、音乐的创作之外，那刚刚同刚刚那个大学同学啊新装的有讲到继电器哈，我也是新装的，我被骗去花莲哈。好，那呃继电器这个东西可以把我们的小讯号跟跟市电啊做一个连接哈，所以换句话说，我们用 Arduino。 就可以控制市电，所以在这里面，你要把它拿来控制你家的家电是很简单的一件事。我只要给一个讯号，你家的电风扇就会开。哦，红外线有人经过，哦，冷气就开之类的，或者是灯光呃暗了，我就开电灯。啊，这个在在我们玩这个会 h 跟 Arduino 的时候，这个非常的简单，哦，超级简单。那你可能从来不会想象，以前我我读电子科。 呃，后来毕业之后，我曾经在一家呃电子公司做事。然后那时候呢，你要做出这样的自动控制的东西，哈，你要会写组合语言，啊，或者甚至 C 语言的哈，然后还会电子电路，有这样的背景，你才可以做出这样的东西。可是现在，国小三年级，只要会动滑鼠，会把那个汇编的指令拉过去组成一个程式，他就做得出来。 好，那所以，是块链真的是有了是块链之后，世界变得不一样哈。加上这几年开放式的硬体的发展，好，那这也是一个很有趣的应用了哈。那各位可以看到照片上看到是水果对不对？有没有听过水果讲话？没有对不对？如果你家在卖水果，隔壁也在卖水果，你家的水果会讲话，隔壁家水果不会讲话。 我相信哈，隔壁一定很快就倒店。那你会因为这个会讲话的水果呢，很快就买了好几栋房子哈。那我们把它呢，小朋友把它设计拿来教那个呃低年级认吃水果。好，那所以他去摸那个苹果的时候，然后就会小朋友自己录音哈，就会播放说啊，一天一一苹果，医生远离我。 啊，就会顺便介绍它的维他命的成分。那这是一个很简单的应用。那网络上有另外一个东西叫做 Makey Makey，哈，是另外一个开放式应体。那它网络上有一些哦，那个叫香蕉乐器，还有那个本人做做的音乐艺术的演出。好，那所以这个部分呢，好，各位可以自己上网去看，非常的有趣。那所以这个时代哈，如果你们的毕业晚会啊，还在上面唱唱唱跳跳，那真的是逊毙了哈。 啊，那这个是后来呢，我们第一年哈，呃，把它，刚各位有看到啊，那个铝箔纸会导电，所以我把瓦瓦楞板两片瓦楞板中间呃夹了铝箔纸，然后再加一点海绵，所以你压下去它就会铝箔纸会接触会导电，利用这样的原理我们做了大型按钮，因为感应器很贵，小朋友我们学校经经费困难哈，所以就用这样的方式自己做了感测器哈。 然后后来做了这个游戏呢，它是天上会掉，呃，是主要是给低年级认识钱币用的，所以天上会掉钱，哦，八颗或十颗，哦，十颗五颗掉下来，然后你就去踩那个按钮，它是十块，你就要去踩十块，踩到就得分，好，很好玩，小朋友玩的不亦乐乎哈。可是后来想一想不太对劲，各位知道为什么吗？ 有点像那个乞丐游戏，因为下面在接的是一个碗。 <laughs> 好，那呃，我本身是不喜欢参加比赛的哈，可是呃，这个是在那个，因为我们花莲县从去年开始在推 s q u i c h 跟阿堆呢哈，所以我们被召集人呢勉为其难的啊，就说诶人数不够，来充充场面哈，所以只好带学生去了哈。 那这是我们的五星级县长哦。好，那这个小朋友，我们的那个小朋友，他做了，他用光敏电阻在那个木板挖洞的木板上，把电呃光敏电阻塞进去，那他就变成了一个呃非接触式的按钮，好，非接触式的按钮，然后他把这个这个东西把它做成乐器，好，那你一定会很好奇啊，他用到电子电路，那不用焊接吗？ 对，答案就是不用焊接。那为什么为什么不用焊接？因为那一年的暑假，我儿子，呃，带回来那个学校的作品，他们那时候在做那个弹珠台，我们看到那个钉子，突然想到，就直接把那个零件用转的啊，把它转在那个那个铁钉上面，所以就不用焊接。那不用焊接，国小小朋友就可以教啊，非常的简单。然后，呃。 好，接下来，这个小孩他呃本来不是我班上，不是我们那个社团班上的哈。那有一天，呃，因为他常他是我教过他电脑课，那他在呃班上是一个成绩不好的同学，然后习作也常常呃教不出来，所以每次经过他们班哈，哎就会听到我们很努力的老师讲啊，那个习作嘞，啊，那个阿伯高。 好，就是等于那种，我相信每一个班都会有这种一天到晚被骂的小孩了哈。可是这个小孩哈，有一天经过我的班上，就看我们在玩这些东西，然后他就探头进来跟跟我说：“老师，我可不可以参加你们班？”那我就欢迎他进来哈。那隔天，啊，隔天我们刚好是呃，我有带了一些杂志，那一个杂志，然后他就去翻了一翻之后，他跟我借了一本回家。那可是不可思议的是哈。 两天之后，他自己拿这个东西来学校给我看，这是什么东西？这个是空气枪，好，这个是空气枪。那为什么他会有这个空气枪？因为他的玩具堆里面有这个打气筒，然后他们家是卖水管的，他就自己按照那个 maker 上面的图，都没有人教，自己就做了一把空气枪。那个空气枪真的是会发射的。 好，而且威力颇强。当场我就哇塞，这个学生非常的有天分。可是我们当老师的，如果你只注意那个国语、数学的话，就会埋没他的天分。哈，所以呃，这是也是给我们一个反省的机会了。哈，像这样的小孩一定会有其他的天分。在我们制造者时代，每个人都可以动手做一些东西。那所以我们上课的时候，会常常看到。 小朋友有很多的第一次，好，第一次拿电钻，哦，高兴的不得了。啊，这个老师也是很敢哈，哎，不不怕说万一钻到手哈，家长找来来找麻烦这样。所以他们第一次用电钻，包括第一次接那个面包板用电子电路，好，然后我们上课的情况。那你看那个中间下面那个小朋友的眼睛，很明显的他已经进入心流的状态，大脑正在分泌多巴胺，对不对？ 好，各位都是老师，我一定要讲一些专有名词糊你一下。 <laughs> 好，那反正我们平常上国语数学绝对不可能看到那种眼神，所以我觉得上这个课我很快乐，小朋友也很快乐，然后学习非常的多哈。那刚有讲说，我实在不喜欢比赛，因为从二零零三年，我在那时候在西宝国小，我们那一年就得了那个 Great Teach 跟呃 Great Teach。 课程组跟那个 Inno School，呃，学校领导组的双料特优第一名，我一直上台，那个那下面的人就说耐不起力唻。从那一年开始之后，我就没有再参加过任何比赛，我就休息了哈，心态休息了。然后可是，一直到前两年开始玩这个之后，这课程的确是一个非常棒的课程。可是呢，它虽然很便宜哈，比起那个机器人教育一套要两三万。 那我们这个呢，可能两三千就全部可以一套就可以搞定哈。那可是呢，还是需要经费，啊，还是需要经费。那借着比赛这件事情，让更多人看到我们，而且呢，小朋友去比赛的现场，哈，到处跑，到处去观摩别人的作品，去玩别人的作品，我觉得非常好，哦，非常好。那县长其实看到我们的东西之后，他也很高兴，然后他又跟教育处说，以后哈。」 这个 Arduino 的课哈，如果有人提出申请、提出需求，通通照准。好，可是哈，哎，不好意思讲教育处的坏话，我问直接就打电话问教育处，教育处说他问不急。 <laughs> 然后这个是去那个呃 Make 呃上去年的 Make 的那个展览大会去那边展览，所以我们当老师的哈，有时候其实。 我的成长经历，我的过程哈，我不是师资班，我不是那个师专上来的哈，所以我是外面绕了很大一圈才进教育界。那我们有经历过非常非常多的事，包括去第一个学校遇到无数次的土石流，哦，用命去跟他拼哦，那时候是代课老师。然后第一次去家庭访问，就就没有访问到，因为那个学生家里着火，我们都去救火，拿脸盆去救火这样哈。 然后我在学校兼的工作呢，也都是兼两个以上的工作。好，那不管做什么都一定有兼网管。然后当教主任的时候呢，还兼人事。好，然后反正都是两个以上的工作。那不管怎么说，呃，虽然非常的忙哈，但是今天上这种课的时候，我们是当义工哈。虽然是上这种课，我们没有就算没有中免费，但是其实看到刚刚那小朋友的眼神哈，你就会非常的爽。 好，即使你很累，你看半夜还在焊接那个鳄鱼夹线哦。好，那其实呃，有，其实我有准本来准备很多影片的哈，哎，最后来播一小段啊，这一段各位看过吗？好，如果没有的话，我们看一下，就用这个来当做我的我的结束啊。等一下看了，我们最后再来看哈。好，那个。 所以教育其实是有一些方法的哈，如果你的设施很新奇、很有趣的话，学习自然会发生哈。那这个东西跟我刚刚那个影片其实是有关系的，那我回到上一次上一个地方哈。 这个东西叫做钢琴，呃，这个在网络上你要查的话，可以查那个有趣味理论哈。它是福斯拍的一部广告。那这个本来是呃，它是一个一个呃搭捷运的地下的楼梯。我们去搭火车搭捷运一定会习惯走电梯，对不对？那可是呢，他就为了鼓励运动，他把左边的楼梯把它改成大钢琴，然后右边呢还是电梯。 然后他就发生了一些事情，哈，就人人都会好奇嘛。那好奇之后就会开始走左边，然后走左边之后，哎，就很好玩，啊，就会开始去走楼梯运动，啊，走楼梯运动，哈，好。然后所以那个电梯，你注意看，电梯那边都没有人搭，啊，那各位有兴趣网络上看，我的时间实在是不够哦。 那回到刚刚的警报啊，好，所以像这样的设施哈，如果，啊，好像这样的设施，如果说在你们学校会有的话，好，如果你们学校有这样的设施，其实当初哈。 哎，我我不会认五线谱，那我现在很埋怨当初学校为什么没有教 Scratch、Arduino 这种东西。好，如果有的话呢，我就会把学校楼梯改成那样子，那我今天一定是一个音乐很棒的人。好，所以呃，设施有趣的话，学习就会自然发生。然后呢，我们都在教小朋友，我们是教育工作者，那教小朋友这些东西。 常常被问到一句话：学这个以后要干什么？好，那其实我们教育最后的目的就是要让他融入生活，融入他的工作，哦，融入教育。所以其实这些东西真的是非常的棒。然后最后就是，你要做教育要有成本，哈。现在马哥执政，哈，每况愈下， <laughs> 所以。 你我们要找最经济的方案才有可能成功，对不对？好，那所以那个机器人教育你看推动那么久就是推不动，因为一套就两三万。但是我们这个呢板子，那个 Arduino 的板子山寨版的一片只要三百二，好，那你的感测器一个一百多块，你不想不想用感测器自己去电子材料板买一个才几块钱而已。所以如果用 S4A 加上开放式硬体。 好，你的梦想其实很容易可以达成的哈，那就让我们大家一起来发挥想象力。那今天非常感谢哈，校长有交代，因为今天特别给我公假，礼拜五那一场没有给我公假。 <laughs> 哎，谢谢校长把我从土里面挖出来，不然我已经要躺在那个棺材里面很久了哈。然后呢，长益基金会他真的赞助我们学校这些所有的设备，非常的感谢。 然后惠美老师、志清老师不断的在推动这个 Maker 的教育。那 s for a 社群，哎，各位如果刚要我的简报，我都丢在 Facebook 的 S4A 社群里面。好，那你可以到那边里面去找。然后欧萨克是今天所有的呃办理活动的这个负责的单位哈，自由团体协会非常感谢。那我还感谢自己，我的热情还没有熄灭。那最后我要感谢大家。 这种时间午休昏迷的时间，还来这里听我乱讲话啊？还是很努力在座位上掌声鼓励好，谢谢，谢谢。好，我们谢谢邱老师。